Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiratulahi Rabbi yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul untuk memprosesi jenazah almarhum Insar bin Said dengan keluarga dan juga nanti diwakili oleh Bapak RW mewakili warga RW 09.